fiecare an să încep cu corturi. Zâni. Zilnic, an de an. Cum să ducea, se ducea mai de mult moșii noștri cu căruțele, cu cai, cu știi? Da, da. Numai localitatea noastră asta să duce cu corturi. Dar la Iver, dar la Liești, dar în alte părți. Iași, Greași, Giurciurea. Nu se duce nicăieri, nimeni. Numai cu mâna asta mea proastă. Cu mâna asta cel mai proastă. La noi. Da. da. Eu cu pleacă la noi aici. Noi plecăm câte 5-6 porcuri, adică uite ce cât familii. 3-4 familii suntem, nu? Și facem 5-6 corturi. Deci dacă am 10 copii, 10 copii dormi cu mine în cort acolo. Mă înțelegeți? Cât ce copii am, cât familii sunt, dormim într-un cort. Că nu avem pungii. Și fiecare cu copiii lor. Slava are 5-6 copii, doarme cu, cu corp. Facem mai multe corturi, știi? Facem câte 5-6 corturi, fiecare cu familia lui. Eu dacă am 5 copii și bărbatul și el, dorm într-un corp. Iar alța tot așa, facem mâncare la un loc, dacă ai matare îmi dai și mie, dacă am eu îi dau și ție. Și asta este la mine. Ne ajutăm unul prea altul. Dacă aduc eu, dau la altul, dacă aduc și altul. Farfurii de mâncare. Da, cu ce farfurii o dăți de mâncare la copii copii. Da. Nu mâncăm împreună. Ă, dacă aduc el din sat, știi, încicăm ei, dăm la toți, căci o plit de mâncare. Trebuie și la acela, și la acela, la toți copiii. Și păi dau câte o facă, Ca la școală, ca la, cum să spune, la o hază în care se... La hază în urgea așa, care dă câte o parcurie de mâncare. Așa facem și noi. Facem într-o ceaun mare, o mămăligă mare și dăm la toți căci o bucățică.